o jovem e a comunidade. Olá, eu sou Moisés, nasci na cidade de Valente, que fica no semiárido baiano. Moro no bairro Minação. Desde guri, sempre despertei o interesse pelas casas sociais, sendo colaborador das atividades na escola Aurelina Lopes. Atualmente, sou um dos diretores da Associação de Desenvolvimento Comunitário do bairro Minação. Percebendo o distanciamento do jovem diante das atividades na comunidade, ajudei a criar o grupo jovem da Minação, para que a juventude local se organizasse e discutisse os interesses da comunidade. A maioria dos jovens falaram sobre alguns problemas, como a falta de emprego, de curso, de atividades culturais na comunidade, a questão das drogas, esporte e lazer. Partindo das dificuldades encontradas, foram desenvolvidas diversas atividades culturais, esportiva e de lazer como Gincana de Integração Comunitária, São João, Cinema Itinerante, Varal Solidário. Na parte esportiva, tivemos Dia do Brincar, aulas de futebol e de handball. Tivemos também vários cursos e palestras para que eles possam se qualificar e entrar no mercado de trabalho. Buscando fortalecer o comércio local, foi criado o Movimento Popular da Minação, com o objetivo de integrar os empreendimentos e conscientizar os moradores da importância do consumo consciente e o próprio comerciantes ajudarem nas atividades realizadas. Mesmo diante das dificuldades encontradas, pretendo continuar incentivando os jovens a serem colaboradores das atividades desenvolvidas no bairro, contribuindo para o desenvolvimento da própria comunidade sem ficar dependendo dos governantes. A teoria precisa ter sintonia com a prática. Seja você mesmo a mudança que quer para o seu bairro, o jovem e a comunidade que eu desejo.